Dobrý deň, moje meno je Oskar. Nachádzame sa v obci Borčice, kde by sme vám chceli ukázať krásnu vilu, ktorá je určená jednak na podnikanie, ale aj na bývanie. Nech sa páči, môžeme sa spolu pozrieť dovnútra. Hlavný vchod do trojpodlažnej vily je cez presklený vchod. Dole po schodoch vchádzame do relaxačnej miestnosti, kde je hydromasážna sprcha a kombinovaná infrasauna s voňavým cédrovým drevom. Z garáže s automatickými dverami sa dá ísť do krásne upravenej prezáhradky s automatickou bránou v hlavnom vchode. Súterén má ešte tri ďalšie miestnosti. Už sme naspäť na prvom podlaží. Z chodby je vstup na toaletu, do kúpeľne a troch ostatných miestností. Kuchyňa je zariadená drevenou kuchynskou linkou tvaru L a spotrebičný. Hlavná presvetlená miestnosť s malou loďou je predelená v jednej tretine zasúvacími dverami. Na druhé podlažie prechádzame po samonosných drevených schodoch. Usporiadanie miestností kopíruje prvé podlažie. Väčšia loďa spája dve miestnosti, ktoré sú naviac presvetlené dvojicou Velux okien. Teraz za vilou poskytuje dostatok súkromia pre posedenie s priateľmi pri opekačke alebo oslave. Hospodárska budova má dostatok priestoru pre vaše podnikateľské zámery. Spevnená vydláždená plocha umožní parkovať až desiatým osobným automobilom. Vila je celoročne využívaná, v dobrej kondícii a len s malými úpravami je pripravená pre nové využitie. Viac informácií vám poskytnem osobne. Volajte mi non-stop alebo píšte. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Dovidenia.